įmonę alytaus rajone kreipėsi žymūs užsienio dizaineriai ir verslininkai kurių įmantriai suprojektuotų baldų niekas nesiima gaminti didžiosios europos šalyse jaunas verslininkas išdidžiai pareiškė įmonė iki šiol niekam nepasakė ne prabangūs alytuje pagaminti baldai puošia ir prabangias jachtas ir naktinius klubus ir milijonierių namus Prabangiose jachtuose, kruiziniuose laivuose, naktiniuose klubuose lietuvių rankomis gaminti ištaigingi baldai. Keli kilometrai nuo Lytaus, Genių kaime, ambicingi lytiškiai gamina tai, ko nesiryšta gaminti net žymiausi užsienio baldžiai nestandartinius baldus gaminančios įmonės arpolis vadovas paulius žemaitis turi kuo pasigirti prieš šešerius metus su keliais bendraminčiais pradėjus nuo prekybinių stendų gamybos šiandien įmonė įgyvendina įmantriausius žymių užsienio ir lietuvos dizainerių sumanymus baldus gaminti atėjo netikėtai visiškai ten tiesiog taip gavosi kad reikėjo kažką veikt gavom pinigėlių truputį paskolino pažįstami žmonės ir sakom gaminkim baldus o pradžiai tai buvo tiktai plytelių stendai, buvo patys elementariausi plokščių, plokščių rinkiniai, kuriuos parduodom klientams, kurie, kurie buvo pažįstami pradžioje klientai ir sakė, mes pridarydom labai daug broko, bet jie vis tiek nupirkdavo iš mūsų. O paskui po truputį mokinomės, judėjom, judėjom į priekį, po metų pagaminom pirmąją virtuvę ir iki dabar, kiek žinau, dar stovinai įmonės vadovas pasakoja kai kurie užsakymai priverčia verstis per galvą eksperimentuoti ieškoti būdų kaip įgyvendinti iš pažiūros neįmanomą projektą saulius svarsto kad tai galbūt ir yra pagrindinis įmonės variklis kiekvienas užsakymas iššūkis darbuotojams vėliau šie gali didžiuotis kad gaminiai puošia žymių lietuvos ir užsienio žmonių namus procesas yra labai ilgas kol jinai šveičiama primatuojama gręžiamos skylės paskui vėl atgal šveičia tą grumtą visą kad būtų švelnu gražu viskas ir tada vėl į dažymą ir vėl viena pusė dažoma kita dažoma kubilius atskleidė kad įmonės pagamintais baldais apstatyti žymiausio lietuvos dizainerio juozo statkevičiaus namai dizaineriai būna, kad prisigalvoja tokių dalykų, kurių net techniškai neįmanoma gyventi, ta prasme, prie geriausių norų, bet mes tada sėdam prie stalo, žiūrim, kokius turim galimus techninius sprendimus, o tų, kurių nežinom, tai ban, darom bandymus, aiškinamės, įsiaiškinam ir pagaminam. Dar nebuvo tokio gaminio, kurio nu, negalėtume pagaminti jaunas verslininkas pripažįsta įkūrus verslą pradžia nebuvo lengva kelis kartus alytiškis rimtai svarstė visko atsisakyti nemaža paspirtis įmonei pasak pauliaus žemaičio buvo europos sąjungos struktūrinių fondų teikiamos galimybės pasinaudojęs invegos administruojamomis priemonėmis verslininkas gavo paskolą būtinai technikai įsigyti tai tuo metu kai bankai visi kiti mum nedavė paskolos mum davė šiaulių bankas šiaulių bankas tuo metu um, tuo metu negalėjo, reiškia, mes neturėjom tiek užstato, kad gautume tą paskolą, bet taip gavosi, kad e, jie pasiūlė, sako, gali Invega šiuo atveju padėti ir jie mums užtikrino 80 procentų, palūk, 80 e, procentų užstatą ir dar gavom dalinį palūknų kompensavimą. Tai reiškia, mes gavom paskolą, už kurią įsigijom įrengimus ir mums nereikėjo keisti kito papildomo turto, kurio realiai mes tuo metu ir neturėjom. Plokštė visa atvežama čia, padedama, įvedama programa ir iš tos programos jos pjauna detales atskiras ir toliau baldas toliau keliauja. Pasak verslininko, parama verslui padėjo išgyventi pasaulinę finansų krizę. Įmonės vadovas juokauja, kad krizė šiam verslui net pasitarnavo. Bankrutavus kai kurioms apylinkių įmonėms į Arpolį pavyko pasikviesti geriausius darbuotojus matai kai visi mokėjo dešim procentų palūkanas mes dar mokėjom tuo metu trys su puse lygtai krizės metu kada buvo palūkanos labai labai pakėlė ir mm, daug įmonių neišsilaikė grinai dėl to kad teko mokėt labai aukštas palūkanas mūsų buvo žemos tai invegos dėka Dirbtuvės fabriko neprimena nei iš tolo, tai kūrybinis procesas. Kiekvienas darbuotojas, net tie, kurie į baldus suka varštus, žino, ką gamina, kaip atrodys baldas. Vykdantys žymių dizainerių projektus, alitiškiai kaip žirnius beria, kokiais baldais puošti namus, kad šie būtų ypač stilingi. Žmonės dabar nenori rankenėlių, e, kad būtų kuo mažiau rankenėlių, kuo mažiau detalių. Paprasta, minimali virtuvė. Tai čia rankinėlis yra tiesiog užkiši rankin, e, ranką ir ištra, atitrauki durelės. E, medžiagos dabar stalviršiai pagrindė akmens masė, kaip čia kad ir daryta. Stalviršys baras, baro zona irgi akmens masė. Šiuo metu arba blizgus, arba matinis dažymas. Bet jo vis daugėja ir daugėja, vat, ir šiuo metu pradedam gaminti į valdovų rūmus e, gaminius ir labai daug irgi dažymo. Viskas dažosi. Vienu žodžiu, populiaru dažymas šiuo metu. Jau tie seni baldai, kur buvo anksčiau naudojami tie laminuoti, jau nelabai kam įdomus. Išskirtinius pagal užsakymus baldus gaminančios įmonės įkūrėjas verslą dar žada plėsti. Klientų ratas sparčiai auga užsienyje, mat Lietuvoje prabangus ir brangus baldai įperkami ne kiekvienam. Kitose šalyse rinka didesnė. Paulius Žemaitis užtikrintai teigia, kad baldų gamybos rinkoje rado nišą, bet pusiau juokais, pusiau rimtai svarsto, kad galbūt ateityje specializuosis dar siauriau. Pavyzdžiui, gamins baldus vien prabangioms jachtoms ar kruizniems laivams. Žmogaus teisų stebėjimo institutas pranešė dar pernai gruodį pateikęs peticiją Strasbūrė įsikūrusiam Europos žmogaus teisų teismui dėl to, kad iš muitinės departamento negavo prašytos informacijos apie lėktuvų skrydžius siejamus su slaptais CŽ